Bonjour, dans cette vidéo, on va voir un exercice que j'aime beaucoup, que je trouve très efficace, notamment pour les euh, guitaristes plutôt avancés, pour progresser en improvisation. C'est un exercice qui consiste à anticiper le son des notes sur le manche de la guitare, le son des notes qu'on s'apprête à jouer. Et donc c'est un exercice qui, fait bien bosser le, lien entre l'aspect visuel du manche, en fait, hein, où on joue la note, et quel son elle va avoir. Je vais commencer, pas trop difficile, avec un exercice. On va prendre le mode de do d'orien Et on va commencer avec les cinq premières notes. Je mémorise le son de chacune de ces notes et je les rechante lentement. ta da, da, da, Je peux les, chanter en même temps que je les joue pour m'assurer que c'est bien ça. ta, et maintenant, l'exercice, c'est de baisser le volume de la guitare, de dire « Allez, j'ai qu'à jouer cette note et ensuite celle-ci », donc des notes parmi, les cinq que je viens de jouer, et de deviner le son que ça va faire. Donc, bah celle-là, c'est pas trop compliqué, c'est la première que j'ai jouée, encore faut-il euh, l'avoir mémorisée. C'est ça, je pense. C'est ça celle-ci, et ensuite celle-ci. C'était ça l'exercice. Alors, ce que je peux faire, c'est rejouer la mélodie. Donc je ne fais pas de son, hein, sinon c'est tricher Je produis pas de son, mais je, je mets juste mes doigts sur les cordes, et donc ça faisait do da da da da. Donc celle-ci c'est do da da da. Donc ça et ça, ça devrait faire do da do da. Je chante, je joue. C'est ça. Ok, maintenant je vais faire ça. Celle-ci et celle-ci. Donc c'est la deuxième de la gamme et la cinquième. da, Je me suis trompé. Bon, c'était fait exprès. <laughs> Mais c'était pour vous montrer que euh, il faut bien faire cet euh, exercice, parce que là on essaie de se faire des, un exercice à soi-même. Il ne faut pas tricher. Si vous trichez, que vous entendez un peu le son des notes, même sans ampli, bah, vous ne faites pas vraiment l'exercice, vous aurez tout le temps juste. Vous n'allez pas vous rendre compte lorsque vous vous trompez. Et c'est important de se tromper, c'est bien. Ça veut dire que euh, il y, a euh, une compétence qu'on n'a pas encore bien développée. Ça nous permet de bien la cibler, cette compétence, et après de bien la développer en faisant des exercices. Donc là, par exemple, la dernière note, elle était un peu trop haute. Peut-être que j'ai tendance à tout chanter un petit peu trop haut, à vouloir monter trop vite. Peut-être parce que j'ai joué beaucoup de pentatonique dans, euh, dans ma carrière de guitariste. Peu importe la raison, en tout cas, il faut se corriger. Donc c'est... C'était ça, le voilà l'exercice. Donc, premier exercice à faire avec uniquement les cinq premières notes de la gamme. Devinez le son des notes. Euh, pour complexifier l'exercice, vous pouvez faire plus de notes, deux ou trois notes, c'est déjà très bien. Et puis aussi, le faire sans euh, jouer la, gamme. Par exemple, là, j'ai beaucoup parlé. Il faut, disons, celle-ci et celle-ci. Donc, ta da da da da da da gagné. Donc j'ai essayé de me mémoriser, enfin de me rechanter la, le début de la gamme que j'avais joué il y a une minute. Et déjà, ça fait appel à la mémoire euh, musicale, donc ça rend l'exercice un petit peu plus difficile. C'est à vous de gérer la complexité de cet exercice. On monte euh, d'un cran justement dans, dans, la difficulté. Je vous ai parlé du mode dorien, il n'est pas joué en entier, on va le jouer en entier. fin de la gamme est pas forcément évidente Enfin, c'est la couleur du mode dorien, faut bien la mémoriser. Ok, maintenant cette note et cette note. Gagné. Là, je fais à voix haute pour bien imprimer les notes. Ça, c'est une des notions très importantes, une des compétences à développer dans ce type d'exercice, c'est la mémoire de la note, on pourrait dire. Euh, imprimer une hauteur de note ta et puis chercher autre chose et revenir sur cette ta qu'on a mémorisé, qu'on a laissé dans un coin de la tête. Ça, c'est quelque chose que vous allez développer en faisant ce genre d'exercice et qui c'est une compétence extrêmement importante pour relever des mélodies, pour mémoriser des phrases. Donc vous pouvez complexifier cet exercice justement en faisant des combinaisons de notes dans ces 7 ou ces 8 notes qu'on vient de jouer. Euh, maintenant, j'ai qu'à faire... Alors celle-ci, celle-ci et celle-ci. Tac, tac, tac. Je vais essayer de le faire sans me en chantant la gamme, mais dans la tête. Ti, ta, ta, ti, ta elle est dure à chanter celle-là. Ti ta, Bon, j'ai bon. Je pense que j'ai pris une des plus dures qu'on puisse faire sur le mode dorien. Je vais en faire une autre un peu plus simple. Je baisse le volume. ta, ta, ta. Si vous voulez maximiser l'efficacité de cet exercice, euh, l'idéal c'est de mettre en lien les notes que vous jouez, leur sonorité et leur rôle dans la gamme. Est-ce que je joue la sixte majeure, la tierce mineure, la seconde C'est bien, dans l'idéal, de savoir que ce mode dorien il contient une tierce mineure, une seconde majeure, une sixte majeure, une septième mineure, de savoir où elle se trouve, et ça va vous aider en fait à mémoriser les couleurs de ces notes par rapport à la fondamentale, ou à la tonique euh, de la gamme. Donc là c'est Do. C'est un exercice que je fais souvent faire aux guitaristes qui sont expérimentés, qui sont plutôt expérimentés, c'est-à-dire en général qui ont une bonne technique, qui ont en général fait pas mal de rock et de blues dans leur euh, expérience de guitariste, et qui malheureusement, on joue pas mal de phrases comme des réflexes digitaux. Donc ils enchaînent des notes, et après, quand je leur dis « est-ce que tu as joué cette note ?», ils savent pas me dire. Quand je leur dis « à un moment as joué celle-ci, elle sonnait comment déjà Tu peux la chanter ?», ils savent pas dire. Donc en gros, c'est un peu plus des réflexes digitaux, et il y a un lien qui est pas, qui est pas top entre euh, ce qu'ils jouent et ce qu'ils entendent. C'est-à-dire qu'ils n'entendent pas forcément très précisément ce qu'ils jouent. C'est plus des réflexes digitaux qu'ils ont développés, et dans l'idéal, tout ce que vous jouez, vous devez vous devez bien l'entendre être capable de le rechanter lentement en fait. C'est ça qui vous permettra de le jouer précisément et de maîtriser les couleurs que vous amenez dans vos improvisations aussi. Si vous passez quelques minutes à faire cet exercice tous les jours, vous allez voir que ça va vraiment renforcer le lien entre votre oreille et le manche de la guitare et son aspect visuel ou géométrique on pourrait dire, et vous serez capable de repiquer beaucoup plus rapidement des phrases puisqu'en fait vous les entendrez, vous percevrez les notes, et là vous saurez à peu près où ça se trouve sur le manche, et avec l'habitude vous saurez précisément où ça se trouve sur le manche. Moi c'est quelque chose que je fais très souvent, par exemple lorsque j'ai... Euh, euh, comme j'ai l'habitude bah, déjà de relever beaucoup de solos, euh, de beaucoup improviser, d'avoir beaucoup fait cet exercice, lorsque par exemple j'entends une phrase qui me plaît beaucoup, si elle est un peu sophistiquée, et eh ben, je vais peut-être préférer la jouer dans, sur, une, sur un manche de guitare que j'ai dans ma tête, que, on va dire, et de, visualiser et de mémoriser en fait le dessin de, des notes où ça va sur le manche, ça va être plus facile. Par exemple, en concert, j'ai pas une guitare sous la main, donc je me dis « Ah, cette phrase, elle est vraiment bien, je la rechante, je la joue sur un manche de guitare que j'ai dans ma tête, et quand je rentre chez moi, bah, du coup, je sais où mettre les doigts, et ça sonne tout de suite comme la phrase, si je me suis pas trompé, ça sonne tout de suite comme la phrase que j'ai entendue en concert. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous passerez du temps à faire cet exercice qui vous plaira, moi, c'est un exercice que j'ai énormément fait. N'hésitez pas à aller voir les autres euh, tutoriels que j'ai faits sur ma chaîne YouTube ou les pages ou les vidéos sur mon site Guitare Improvisation.